အဲ့ဒါခုနလိုမကောက်လှတာပတာလေးမခေါ်လှတာပတာလေးမခေါ်နဲ့နော်ငါလူမနဲ့အနမီကဘေးပေါက်သွားတယ်အေးရောဟိုမှာကမ္ဘာကမ္ဘာကားခေါ်ကောင်းဆုံးလူသားနဲ့လာတွေ့တာဘယ်အောင်လဲနောက်မှဟိုတောင်းဟိုဟိုသွားမျိုးကြီးဟိုမှာကားခေါ်တာအနမီကဘေးဘေးနဲ့ဘေးပေါက်သွားတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကားမျိုးဖွင့်မယ်သွားမျိုးကြီးကြိုက်ကာကာကာကာကာဟိုနဲ့ကားတော့ရအောင်ဟိုနဲ့ကားရရကားရသွားပြီလားရသွားပြီလား

ごめんごめんごめんごめんごめんダメダメここ曲がこ我哋唔得到，怪到你呢，你翻一嚟吧，攞出嚟，嚟，歐吧，我慢慢嚟，我慢邊，我慢啲先，你邊我慢就邊，係，咁我慢啲一嚟吧，攞。呢度嚟講，呢度嚟講，呢度嚟講，廿嘅，呢度嚟講廿嘅，廿嘅，得得啦，好靚啦，好靚啦，好靚啦，得。我你呢話做乜 base 我嗰邊？ ခေါလုံးပုံလေး online ပါနော်ကျွန်တော် Taka page ကိုရှာပြီးတော့ research ကျွန်တော် take page တွေဝင်ပြီးအဲ့လို online လည်းရရင်နော်ဒါမှမဟုတ် notify ရိုက်တော့လိုက်ပါနော် notify notify မတက်ရင်တော့ကျွန်တော်ည9နာရီခွဲဝင်ကျွန်တော်9နာရီကျော်တော့9နာရီခွဲဝင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှိပါမင်းမင်းမရှိမင်းမရှိပါနော် Hello AK47 မှာဟာတယ်တိတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေရတမင်းကို AK46 ရှောက်ပြောနေရ Oh my god တကယ်တော့ကြောင်နေပြီလေဟိုရှိတယ်ရောက်ရေခွဲရောင်းနေတာ M M24 နဲ့တာမတူမင်းကောင်က đi vô này അവന് ഫോണായി നമുക്ക് പോയി കാണാൻ ദിനം കൂടി കൂവേ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು Kuega, kuega, kuega, kuega nha Bà gá, canh, canh, canh Ai lại Cô bộ, cô bộ, bị ai cũng... Ồ, lần nhiều I got Bông, bông, bông, bật tiên đi, tiên đi Ơ, nhái, em nhái, em nhái Đó ဝမ်းတော့ကောလိုက်တဲ့ဖင်းကြီးပါအောင်ဖင်းမို့ပါဒါဒါစကင်အစ်ဖင်းမို့ပါတော့မလာလာလာကိုရောက်ကိုရောက်အဒီဖနာမပါကွာတိုင်ဖက်တဲ့တိုင်ရဟိုင်းလို့မရအောင်ဒီရလေကွာပြန်တော့အေးတော့ပဲကြီးနှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်တော့ဒီရှိမှတကောင်ချန်လေးလာပါဦးကွာမင်းကိုကြီးလှုပ်ပေးနေပင်ကောင်းတာလေပင်ပြန်ကောင်းတာလေလှုပ်ပေးတယ်အခုတော့100ကျော်တော့မကောင်မကောင်100ကျော်ရဲ့တလောက်ကရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောပြန်ကြပါတော့တက်ချက်ပြတော့ đi đi vào vào 디바바 ô, à đi vào 아 디바고 디바고 타바고 와 Watch out. Nó con. À, ờ, tao cũng là ngồi tôi mì à nó. Đây à. Xin ဟယ်လိုပါလို့ရလားရတယ်ဗျာနောက်ဘက်တင်းကုတ်ချရင်ရအောင်အမြဲဝင်ခဲ့လိုက်နော်ဟာပြရပါဘူးအတုံးရကျောင်းရှိပါဒီပေါ်ပါဒီပေါ်ပါဒီပေါ်ပါအောက်လိုက်ရပါအောက်လိုက်ရပါအောက်လိုက်ပါအောက်မအောက်မအောက်ပါရအောင်ပါရအောင်ပါရအောင်ခဏခဏခဏခဏခဏခဏခဏခဏခဏခဏ One up, one up, one up, one up. Tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna. Hai mi masih ya. Three, three, three shot. Tuna, tuna. Kau macam mana? Kau macam mana? Kau macam mana? Kau macam mana? Hobam, hobam, hobam, hobam, hobam. 哎，上哥。哎呀，这个俺阿旺阿旺操的，咋空了了？空了呀，哎呀！ ဘရိုဘရိုဘရိုဘရိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါမခေါ်ဘူးနော်ဗျာတော့တွားဟိုရှောင်းရှောင်းရဲတော့နော်ဟိုတင်းရတင်းရမိမှာကြောင့်ပေါ့နော်ဗျာတော့နော်အဆွေးကြည့်နေရှောင်းလိုက်ပါတော့ဗျာတို့အနေနဲ့ဒီလားမလာပါနဲ့ကျွန်တော်တင်းရက်နဲ့မိပါကြောင့်တင်းရက်ဘန်းနေလို့ကောက်လိုက်တာကူကိုတာရေဟာကြောက်ပြီโอเคပါပူစီနဲ့ကောင်အဲဒီကောင်ပါခေါ်ရအောင်ပါဒါငါကေဒါငါကေဒါငါကေအောင်လေးတက်လာနှကောင်လို့ပိုက်စော်နှကောင်လို့စော်ပြလိုက်တယ်မယ်ပူစီနဲ့ပူစီနဲ့ တုံးအတုံးနဲ့ထိုးပဲတော့လေအတုံးနဲ့ထိုးပဲတာကြီးကြာလို့အတုံးနဲ့ထိုးပြလိုက်တယ်တိုးတယ်ချောက်ကောင်ချောက်ကောင်နှက်ကောင်ချန်နေနှက်ကောင်ချန်နေအောင်ပြည့်ချင်တာအကောင့်လေး မရောက်သွားရင်ဟောဒီမှာကြည့်ရဒီမှာဒါကအတန်ဖွင့်ပါဆိုပါအတန်မဖွင့်အာဝါလာပေးနေနံပါတ်4ကဒီဘေးနားမှာစကားပြောပြောရဘူးလား Oh my god အဲ့လို info info တွေပေးရမယ်ဗျာဘေးနားမှာတကောင်ရှိရဲ့ဘာညာဘာညာကျွန်တော်တင်ပါဒီဒီတော့ကျွန်တော် FPK shooting game ရစကားစကားပြောပြီးဆိုတော့ info win game နေဒီ game ကြီးကအရန်လိုအပ်တယ်ဘေးနားမှာတကောင်ဘေးနားမှာတကောင်အဲ့လိုနည်းနည်း communication အရန်လိုအပ်တယ်ဟာ ကြောက်ပြီလို့ဒီဘက်ရှက်နေတယ်တော့တကယ်တကယ်မဖွင့်တာတကယ်မဖွင့်တာကလေးလားလူကြီးလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘဒါမဖွင့်ကျွန်တော်မကောက်လွတ်လိုက်မှာလားဘဒါနှာခေါင်းပွင့်လွတ်လိုက်မယ်နော်နှာခေါင်းပွင့်နှာခေါင်းပွင့်ကဘဒါ တာကောင်းဝင်းနဲ့ပုတ်ခါလိုက်တကမွေးနဲ့ပုတ်ခါလိုက်โอเคပါအာโอเคပါဖွင့်ဖွင့်ဒီဘက်ကမှဖွင့်လာအာကာကာကာတော့ကာမပြေမပြေမပြေမပြေမပြေမပြေဘူးဆုံးဆုံးဆုံးမပါတော့မပြေဘူးဒီဘက်ကမကတဲ့မကလွတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဖွင့်လာဟာဒီဘက်ကအဲလူလူလူလူသွားပြီ nó chín nó còn qua đây một xe chạy này một xe chạy này một xe chạy này một xe chạy này một xe chạy này cua này anh bị em nhá này bị anh à vấy nó qua đây à chém nó nhà bảo mà nó quá bù cho nó biết là nó chết rồi nó ngay nhau rồi မငရဲမငရဲသူ့လည်းကြမငရဲသူသူ့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာမှာသူလာဆိုပြောပြီ အဲဘလို့မပြောတော့မင်းခေါင်းကြီးဆိုမင်းဟိုတနေ့ကတိမ်ပြောတာမင်းငါတို့ငါမပြောချင်တော့မင်းလာလာလာကိုမလာကိုမလာကိုမလာငါကဘာမှပြောမလိမ်ငါတို့က case နဲ့တင်မင်း case ကမင်းခုလည်းရှစ်ကောင်ငါက case ကကြီးကိုမဆိုင်ဘူးလေတော့နံပါတ်4ကလေဆိုးလာကိုမကမကလွတ်လိုက်မယ်ဆိုမှအတန်ထွက်လာအရှိမအနမီဟဲ့မကမကမရက်နဲ့တို့မရက်နဲ့မကဒီလိုမရက်နဲ့ ကဲတက်ပြီကွာတက်ပြီကွာလားတက်ပြီတက်ပြီတက်ပြီ Watch out ဒီတော့နော်အိမ်နဲ့ပြရမလားအိမ်ဝါအိမ်ဝါအိမ်ဝါဒါပဲပြပါရောဟာအာမင်းကိုကြီးဒီဟိုကောင်ကတကိုလုံးထွက်တာလေအဲ့ဒါမှမနှောတကိုလုံးမထွက်ဘူးအာဟိုကောင်ကတကိုလုံးထွက်တာလေအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှမနှောရင်လေအဲ့ဒါမှမနှောအဲ့ဒါမှမနှောရင်လေမကရောက်မင်းကောင်းဆုံးပဲဟာ မကကြီးမင်းကောင်းဆုံးပဲဟာမကကြီးမင်းကောင်းဆုံးပဲဟာငါဒီမှာအရင်ကပါယူသေးငါတော့ငါတင်ရမယ်တကယ်ပါပြီဒီနေရာကြီးကဒီကိုကြီးကနေဟိုကအေးငါပြောတယ်အဲ့မလို့ဒါပေမဲ့လာဘာပြောအေးစစ်ပါလို့ပြန်အေးစစ်ပါမတကောင်နံပါတ်ဖို့တကောင်တော့တာလေရောက်တာလေတမ်းမလားတမ်းမလားတမ်းမလားတမ်းမလားအမတမ်းမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တကောင်မရှိတာလာတမ်းမလားတမ်းမလား chết rồi mày chết rồi mày chết rồi mày kêu mày kêu mày lên mày lên mày lên out gì nào out gì nào đi bay đi bay không ai bố mày giàu ai bố mày giàu ai bố mày giàu không thì nó đi cò thì nó đi cò thì nó đi cò là thì nó đi cò thì nó đi cò là là là không đâu con là không đâu con là mày làm bên đi cái đây sau nào sau nào sau nào ngon sau nào ngon sau nào ngon sau nào à à mà gì đấy đi đã đi đi xe gì đấy 这个货呀，一斤呀，一斤。 thế kia cũng bao lúc bề dài mình mà gào mình chú chú anh làm mà mình nói này chứ mình nào nó tiền à, chú làm mà mình nói này mà lì mà lì à chứ mà cá hả ai ai cá đây rồi ai cá đây rồi ai cá đây rồi tao đi bộ tay về ai cá đây rồi ai cá đây rồi ai cá đây rồi thì thì thì thì ơi mà cao bên ngoài đó nó Yeah, yeah, lao vào, lao vào, lao vào, lao vào. vệ vệ vệ, để để qua qua chỉ ô, số, mày mày đó, mày miraba, mày, Mark the vehicle. Watch out. Nè nè nè nè, aram aram aram mày, Cao rồi, cao rồi đi, cao rồi đi. Tao này nó sẽ chồng để nó, tao này nó sẽ chồng mà để nó nó còn nó nó. Chứ đâu mất hai view nó vào giờ, Cố mày. 多没了，လာလာလာလာလာလုံးမလုံးမလားလားလားလားလား我大概有单边了，你啦，单边了，哎嘛，A 呢？没弄没弄，那边对面嘛的，有在没弄，妈的 A 呀都光碰嘛。ရဲတော့ဟေးရဲတော့ဟေးပြေပြေပြေပြေပြေ ရုံဆက်ကွက်ငါမမြင်ငါမမြင်ရတော့ဘူးရအောင်ငါမမြင်ရတော့ရမ်းပြင်နေရတယ်ဒီပဲငါလည်းရမ်းပြင်နေရတယ်အဲ့ဘောအဲ့ဘောပြတ်တာအမတက်မတက်နေတော့ရအောင်ဆုံးမပါတော့ဟိုဘက်ကသွားမယ်လားဟိုဘက်ကသွားမယ်ဟိုဘက်ကသွားမယ်ဟိုဘက်ကသွားမယ်လာလာကိုမေဘာကရှေ့ဘလာတိုက်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဗျာဗျာဒါရေခေါ်လိုက်တဲ့အေးကြီးတိုက်ကြီးဆောင်โอเคပါလောက်ကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်စူးစမ်းနေတော့ပါခင်ဗျာအဝါ thank you ဒီပါလိမ့်မလားဒါမှလည်းရအောင်လား ရနေဟိုဘက်ဒီဘက်နေရော AC ပဲဟောတကယ်တော့ကောင်းလေးထိုက်လိုက်ညက်ပြလို့ရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ပူးလောက်အောင်ပူးလောက်အောင်ကျွန်တော်ပူးကြအောင်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကတိုင်ကြီးရေစတဲ့အောင်လေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့မ share လေး share ပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော် public share လေးတဲ့မ share ပေးကြပါဦးဗျာမကြည့်လို့ရ share ပေးလိုက်ရပါတယ်เนาะ share လေးတက်ကူညီပေးကြပါဦးအေးဒီစားရတာကျေးဇူးပါအရှင်းလာဆိုပြမယ်တာကာ OP ဗျာဒါလာရဲပါဗျာဟုတ်ပါ 切尼了，hello。We are busy on the construction of the building. 啊呀，哎呦，我刚才在躲，我我刚才在躲，拉我，我我挨到我，挨到我，挨到我边了，挨到我边了，挨到我边了，挨到我边了，麦卡，挨到我边了，你挨到我，挨到我。麦卡麦卡，挨不挨不挨不挨不，对不对对不对？对不对？对不对？哎呦，哎那哎那哎那那那，你蹲下来，蹲下来，蹲下来，蹲下来。Watch out！哎呦，哎呦。 Give up open yellow lobby. Oh, yo. No man, I see. Ah, ini dia. Kak, kak, kak, kak, kak. Đặt nắc câu nhá, nắc câu này, nắc câu này, nắc câu này, nắc câu này. Quán đầu, quán đầu, quán đầu, quán đầu, quán đầu, bác đầu, quán đầu nhỏ, nó có mới chứ mà, nó có mới chứ mà, bác đầu, mà. Bác đầu, nó có đâu. Đây, đây, tao bên bác đầu, này, làm cái gì này, bác đầu, tao đi. 아 이거 난 어디래 아 이거 어디 피해냐 나 이거 어디 피해냐 나 저들 후방가 거 피해냐 저들 나 피해니 rồi lý cái nhau mình không không phải không phải không phải mình không cái mà cái này bạn đi cái này cái này bị bị nó đến nó còn ta qua bị nó khu đúng không ê ở đây nó nó nó đến chứ nó đến nó còn ngay chết đến nó khu ẩu ẩu gì ô kì nó khu ẩu ẩu Watch out! Tao là là, cúm vào, cúm vào, ကိုမလားအမောမယ်နော်လာလာလာလာဟိုဘက်ကလည်းပတ်မလားဘက်ကလာလာဟိုဒုက္ခမိတာကျတို့လို့အဲ့တော့ငါတို့ညမှာတပွဲတော့ရှင်းရမှာဒီပါဒီပါဒီပါဒီပါကာရောက်အဲ့တက်ချင်လိုက်ပြီဟဲ့ဟုတ်ပါလောက်ပါလောက်ပါရအဲ့ကောင်ပြအဲ့ကောင်ပြအဲ့ကောင်ပြအဲ့ကောင်ပြငါပတ်မောမယ်အဲ့ကောင်ပြအဲ့ကောင်ပြဒါပဲဒါပဲဒီကကာကြီးကာမောင်စပေးကိုရှုံးအဲ့တော့ဟောဒီမှာကျလိုက်ပြီရမှာကကားနဲ့လိုက်ကြိတ်တာလား Đánh đi kia nó lệ nào này. Thì bắt mập luôn luôn luôn. Nó bắt phốt tiếp tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp tiếp. À bên. Kẹp kẹp kẹp luôn kẹp luôn kẹp luôn kẹp kẹp. Ồ, cá nhân đến. Oh my god, tê bị đá mất đi. Watch out. Come on. Hold it, hold it, hold it, hold it. ဒီစတာကာကြီးဒီလေးရမလာနဲ့18កောင် Oh my god ချစ်ကဲပဲချစ်ကဲပဲဟိုးဒီကံမလို့လေတော့ကောင်းဝင်ကောင်းဝင်ကောင်းဝင်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါဆက်ရှိကောင်းတိုင်းရောက်ဘူးအာတော့ဝဲရောက်ချဲလက်အောင်ဝဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆက်ခေါ်တော့ချဲလက်အောင်ဝဲနိုင်မနိုင်မနိုင်မနိုင်မနိုင်မတက်တက်တက်တက် Watch out ဆုံးနေဆုံးနေရှိမှာတော့ရှိမှာတော့ရှိရတော့ရှိရတော့ရှိမှာရှိရတော့ရောက်ပြီးတာဗေကနာနေရှိရှိ It is it is it is it is it is it is ရောက်မရောက်မနော်နဲ့မနော်နဲ့မနော်နဲ့မနော် It is it is မွေးမွေးမွေးအများကြီးရှိပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်ကတ်မကြံတော့ချစ်ကတ်မကြံတော့ဘေးအိုက်ကြားထဲမှာဘေး pro နေဘေးအိုက်ကြားထဲမှာ pro နေငါတော်တဲ့ solo ကြီးကတော့အောင်ပြီကွာဒါပေမဲ့တင်းကြီး30 chicken challenge ကြံလေးလာလာလာဘေးလာယောဘာကမင်းအရင်တော့ဝါမလားဆိုငါပြောတယ်ဘာကမင်းအရင်တော့တော့မလားလို့ငါရေးမင်းကပြောတယ်မင်းကပြောတယ်အဲ့မှာ pro နေတယ် pro နေတာ pro pro pro pro ဘက်ကိုက်တော့ငါကငါပြောမင်းအရင်မလောနေလို့ pro နေရအကောင်နေရမင်းကပြောရမလားအဲ့မှာ pro နေ UI နဲ့ခင်ဗျာ အာမင်းလောဝါတာဘရိုကိုင်အောင်ဘရိုအမြန်ကိုင်ဟာကိုင်လို့မရဘူးပြောင်းနေဘရိုဘရိုထိုင်ဘရိုဘရိုဘရိုဟိုလောက်ဆိုဟိုနောက်ကိုဆိုလိုက်နောက်ကိုဆိုလိုက်ရရရကိုင်တွိုင်းတွိုင်းရရကျွန်တော် channel တစ်ခုပဲတစ်ခုပဲအောင်တော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်16ကောင်တယောက်တည်း16ကောင် channel ပဲအောင်တော့မယ်ထင်တယ် thinking မအောင်တော့ကျွန်တော် thinking အောင်တယ် thinking ရတယ်ပြည့်ရ30ပြည့်ရဒါကြောင့် chicken မရတာအဲ့ဘာနဲ့တိုက် Yeah, yeah, it's it's it's it's it's. I'm only watching. ရှိပါတော့လေအထဲမှာ၃កောင်လုံးတော့အဲ့ I see a who see a who see a. ဒီတော့ big big ရဲ့ခွေးကန်းကြီးကဆိုးလိုက်တာအာမပါချက်သွားညားတယ်မကမင်းနည်းနည်းလောဝါတာမကတိတာနည်းနည်းဆောက်ရမှာဟိုနဲ့ကန့်နေကြတာအဲ့နားလေးမှာ 哎，那嘛个，我 A 班那年代人差呢。我觉得换了你知道吧？不不不听这样说了。差呢。Để tay xoay, tay xoay. Ê, thả nhỉ. Chứ đây không à? tông này giá lại gì cả. Kì, chế lại ồ mà ồ ờ, là bán phiếu ít gì. Bố con này quá. Tại mình không xì mà chú lão. Thế cái tôi chỉ mình cho nó, cho nó sát chết nó sát cú 29កောင်ရေဖူဖူအရန်9កောင်ဖူဖူ9កောင်10កောင်ရေ39កောင်လည်းရောက်တင်က39កောင်ရောက်ဆိုလိုက်စာလိုက်တာကျွန်တော်ခုချိန်အပိကြပြောလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲအဘွားပါအဘွားမကညာလို့နေရပြီကဲကျွန်တော်တင်က30မှာ9កောင်တော့မှာနော်အားလုံးကြောက်ရဆိုလို့မ share လေး share ပေးကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော် public share လေးနေ share ပေးကြပါအောင်နော်အသေးလေးလက်မလေးလည်းမနေရသေးအောင်ပါကျွန်တော်နှိပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ နှိပ်ထားပြည့်တွေတော့ရပါရင်เนาะမနေ့ကဒီကျွန်တော်အောက်က comment နဲ့ပေးထားမှာ real လေးရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော် like လေးပဲဖြစ် like free လေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအသေးလေးချက်တော့အပေါ်တက်လာအောင်နှိပ်ပြကြပါဦးဗျာဟိုနေ့ကဒီ